que nem a gente fez, fez aniversário faz 15 dias, eu sempre agradeço porque é, a gente respira, a gente tem que agradecer a Deus por cada dia, por cada momento da nossa vida, tá bom? Uhum. Então, é... ele não esperou 60 anos, ele fez com 50 anos. É isso aí, você <laughs> é. Tá certo. Eu acho que tem que fazer todo ano. É. Né? É. Nossa, gente, então o povo tá festeiro, né? Isso aí. É. Tem que aproveitar. É. É por aí, tem que comemorar. Gosto, estranhou estranhando esse povo. Te agradecemos pela, por essa oportunidade e te agradecemos a Deus por essa, por essa união de família. Nós pedimos que o Senhor nos alcance nesse momento, dando-nos, Senhor, a alegria da tua presença e a certeza de que temos feito o melhor não somos para com os outros, mas principalmente a Deus para ti, nas nossas atitudes, no nosso dia a dia. Nós pedimos que o Senhor alcance, Senhor Deus, nesse momento a vida, o Eduardo, a Deus, a Kelly, a Glaucia, tem misericórdia, Deus,

cinco sacos depois. Pega essa. Boa. De novo. Você viu a divisão ah, daqui? Bem no acelerado. Falei pra lá e vai pra aqui, é ó. não, cai mais lá de cá. Noa! lá, já. Agora já foi. Descontou do pai. Ô, oh, tô valendo! primeira é foi você. Ah, tá. É, é, e ele não. Ele... Nossa. Passou lá. Trabalhar três, vai. não falo não. Boa!